sigue la muerte, no nos dejaremos alcanzar. Las calles son nuestras por siempre, vamos al algún bar. Celebraremos con cerveza oyendo sus lamentos que nos rindieron tiempos violentos. Y si nos persigue la muerte, no nos dejaremos alcanzar. Las calles son nuestras por siempre, vamos al algún bar. Vivimos peligrosamente, vamos avanzando sin miedo. peligrosamente, elegimos nuestro camino, siempre al borde de la locura, desafiando al puto destino. stop.